Euh, pas forcément participatif, c'était vraiment plutôt dans l'esprit d'être euh, un lieu un peu rassembleur. Ok. On a toujours fait un peu ces, choses-là, faire des grands appels avec plein de monde. on avait vraiment l'envie de, faire vivre ce lieu au maximum, de, redonner un petit peu de vie à ce quartier aussi, Il n'y a pas grand chose à part euh, des, petites épiceries, des petits salons, des pressings mais ça reste quand même des, lieux où euh, oui, tu as de la circulation, tu as du monde qui vient, il y a du passage, des gens qui vont, qui viennent. Mais dans la rue, tu pas vraiment un, lieu où tu peux venir euh, t'installer et puis euh, discuter avec tes amis. Bah, ça, c'est un, artiste qui s'appelle Arnaud Hélé, qui est suisse d'origine camerounaise, qui habitait au Valais avant qui est venu s'installer sur Lausanne. Et puis on s'est rencontrés à ce moment-là et il cherchait un, espace pour avoir un petit peu de visibilité, pour faire des contacts euh, ici à, Lausanne. Et puis euh, du coup on était un petit peu pris par le temps, donc on a beaucoup aidé dans l'exposition, le, dans, dans le, montage de l'exposition. Donc on a chimé tous les cadres, euh, à gauche, à droite, dans les brocantes. Il a fallu tous les désosser, les remonter, faire les tirages au bon format. Donc là, ça nous a pris bien trois semaines. Quand on, demande à un artiste de venir on demande, on ne lui pose pas vraiment de règles mais on aimerait vraiment que ça soit son espace de, création et qu'il s'approprie un petit peu. Euh, un petit peu. Et voilà. l'avantage de cette fille, c'est que plus ils sont là, plus ouais.